представьте себе зелененький он был. Представьте себе, представьте себе зелененький он был. Приглашайте нас в Москву, разгонять свою тоску. Приглашайте нас в Москву, разгонять свою тоску. Теперь поставь лайк, подпишись на канал, поставь лайк И подпишись на канал, поставь лайк И оставь свой комментарий, комментарий, комментарий, комментарий, комментарий. пожалуйста. Ну что родилась, елочка? Точно, почему я всегда хочу в лесу родилась, елочка? Ладно. Дрови сидел кузнечик, в лесу родилась, ел. Давай. Перепутал бараньи яйца с северным сиянием, <laughs> Две разные песни. Раз, два, три, четыре. Сейчас читаем. Поехали дешевле сидел, кузнец, <laughs> блин, я не вступил. А я могу чуть-чуть помедленнее взять. Три, четыре. Так, раз, ну. два, три, четыре. Я хотел брядом, я что-то переборщил с высотой. Надо что-нибудь про новую школу сказать. Давай. Сидел кузнечик, совсем как а где в траве? Бал. Ну я, да, в елочке с <laughs> траве. В траве, в траве, в траве. траве, да. В траве, в траве. Все, я записал. Раз, два, три, четыре.